Hər kəs salamlayıram dostlar. Gördüyünüz kimi bu günləri Volkswagen Santa Monica mərkəzinə gəlmişəm. Burada yeni ə, Volkswagen elektrik maşını ə, sərgiyə qoyulur. Yəni çöldə qoyulacaq ki, biz gələk müştərilər gəlsinlər baxsın. Mənə e-mail gəldi. Fikirləşdim ki, gedim baxım. Həm də videonu çəkim, YouTube paylaşım ki, izləyicilərlə də bölüşüm bunu. Nə də olsa biz avtomobil həvəskarıyıq. Biz avtomobilə ayrı bir bağlılığımız var və məncə bu yeni maşını da ki, görsədib e, sizdən bölüşdüm, sizə də xoş olar. Deməli, e, Volkswagen ID 4 modelidir, elektrik maşındır. Gəlin baxaq indi. Video keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və like düyməsinə basmanı unutmayın. Baxandan sonra da öz şərhlərinizi bildirərsiniz. Volkswagen Santa Monica'dayım indi. Bu günləri ilk dəfə bu maşını gətiriblər. E, yəni təqdimat kimi bir şey eləyiblər ilk dəfə. Bu Volkswagen ID4-dür. Full elə bil ki e, elektrik kardır. Elektrik maşındır, hər şey. Motor elektrikdir. qabağına baxa bilərsiniz. Bu elektrik yeri de. Diskleri de. ID for the. görürsünüz arka Bagajın açıp Görsedim ben burada. Bu bagaj yeridir. Yeah. Buradan. İçinə keçək, içinin interyerinə baxaq uşaqlar. Deməli, nədir burada? Şişələrdir, qızdırıcılardır. Lopdur uşaqlar üçündür. 2 dənə pəncərə qaldıran şüşəsi var, 4 dənə döyüb, işte. interyeri ağdır. Qəşən görsənir almaq istədim. Pis görsənmir. Bu screendir. E, səhv eləmirəmsə 9 düyümdür bu, səhv eləmirəmsə. Display ortada budur bir dənə. Sürmək icazə vermirlər. Test drive yoxdur, amma belə ikisinə baxa bilərik. Arxa da belədir. Ən gözəl yanı nədir? Bax, ən gözəl yanı bax budur. Panorama lükdür. Panorama lükdür. Çox qəşəng görsənir panorama lük. Sən dalda oturmuşam. Mən ayaqlarıma yer var, rahat. Ərim də çatır beləncəsinə. Öz üçün problem yoxdur. Başında yer qalıb. Panoramasıdakı öz yerində qəşən görsənir. Süperdir. Panorama olmağı çox qəşən şəffafdır. Amma bir şey xoşum gəlmir ki, panoramada həmişə qızır içəri. Bu da Kaliforniyadır. Kaliforniyada çox problem olur belə içəri çox dəhşət qızır maşın. Okay, bu qabaq salonun görüntüsüdür arxadan. Orta panel. Orta panel demək olar ki, yoxdur. Arkada e, USB-C charger'ı var. Qabaqda da görürsünüz ki, iki dənə var. Sonra içəri bir dənə oturaq. Bu menüsüdür. Charger, distance falan görsədir, location görsədir, harada, vehicle-dur, nə var. Bu maşın özüdür hard plastikdir, yəni bərk plastikdir, yumuşaq, bura biraz yumuşaqdır. Bura biraz bura bərk plastikdir. Ortada bir dənə e, kondisioner yeri var. Yəni başqa orada belə ki böyükdür bunlar ə, e, su qoymaq üçündür. Əslində daha çox geniş gözlənir. Burada ortada charger var, maşın telefonu şey eləməyə, e, zayetka qoymağa yeri də var. Burada da USB-si bayana göstərmişdim. Roll Sükan Azərbaycan üçün. Burada burada sensorun düymələri var saxlanılmışsa, sensorun düymələr. Nə qədər rahatdır bilmirəm. Orta panel ekran budur. Yuxarıda nə var? Yuxarıda sos düyməsi var. Ondan sonra rufu belə sensor eləyir, işləmir indi. Hə. Bağlamaq işləmir, amma işləsəydi yaxşı olardı. Sirenkaları Burada. Burada memorisi var. Bu yaxşıdır. Yəni. Buradan full verişir gedir. Bura kimi, buradan tutar. Qəşən görür. Axşamlar yəqin qəşən görürsən orada. Buradan görürsünüz diod işıqlar yanır. Yəqin ki, içəridən bunu dəyişmək olur. Aşağıdan. Buradan başlayır. Bura kimi, burada da gedir o diod işıqlar. Axıra kimi bura gəlir çatır. Qaplarda diod işıqlar var. Bu ağır ol neçə gün çirk olacaq oca yəqin. Bəllidir tez. Gəl əlcə ilə sürəsən bunu indi. Düzdür, çox belə həyəcanlı maşın deyil. Belə həyəcanlı maşın deyil çox da. Amma pis deyil maşın kimi. Sən böyründə Tiguan da var. Volkswagen Tiguan da var, bu da var. Bu Tiguan'dan qəşən görsənəsi olmuş. Yandan görüntüsü budur. Yandan qəşən görsənir, fikrimi dəyişdim. Yandan qəşən görsənir. Diyor düşüyorlar, böyle çok qəşən. Bəlkə ağ rəngidir belə deyirəm, çox belə şey eləmir, amma Tiguan'dan Qəşən görsən Yusufabı. Tiqanın arxasına baxın, bunun arxasına baxın. Tiqan çox köhnə görsənir bunun yanında dizaynı. Bu çox qəşən müasir görsənir. Nə xoşuma gəlir bax bu. Üç rəng var burada. Ağdır, metalikdir, qaradır. Bax bu çox qəşəndir. Ağdır, metalik, qara ayrılıb. Belə hiss, hiss olunmur. Amma qəşən görsənir. Ağ, metalik, qara ayrıntıları. Çox qəşəndir. Birinci dəfə baxanda adam öyrəşə bilmir modeli, amma bəyədən ətrafında qalaram. Görəm ki, o pis görsənmir, nə yalan deyim. Tesla'dan qəşəndir o 100%-dir. Tesla Model 3-dən məncə, məncə qəşəndir. Mən bilmirəm, bəlkə pisdir. Qəş mən, mən xoşum gəldi. Tesla'dan daha qəşəng görsənir. Arxası ən yaxşı arxası görsənir. Bilmirəm. Maraqlı maşındır. Test drive olsa bunu sürəcəyəm, gəlib sürəcəyəm. Onu da bölüşəcəm. Maşın haqqında fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Elektrik maşın. O dəfə sual vermişdim ki, Bakıda bunu e, Tesla sürən var yoxsa yox. Cavablar gəlmişdi ki, var, sürürlər. Görürsən bu maşın haçan gələcək Bakıya, yox gələcək, gəlməyəcək. Avropa üçün nəzərdə tutulub, tutulmayıb, onu da bilmirik. Amma hələ ki Amerika bazarında gördüyünüz üçün ucu var qiymətləri yazacağam aşağıda. Yəni ekranda da yazaram qiymətlərin. 31 min səbrəmsə oğlan dedi, amma dəqiq yenə mən baxmalıyam, çünki saytda mən başqa qiymət görmüşdüm. Burada elə bir ki, maşına baxanlardan biri belə qiymətlidir mənə, amma gedib baxarıq yenə də saytdakı qiymətləri nədir. Və videonun sonuna gəldik dostlar. Sizlə sağollaşıram. Sağ olun, sizinlə mən idim. Real İsmailov, Kaliforniya, Los Angeles şəhərindən. E, Videoya şərh yazmağı, kanala abunə olmağı və, və e, bildiriş düyməsini basmağı unutmayın. Hələlik.